ұйықтама мәңгі күнде де батыр қазақ қорықпай ақ шығыңдаршы түнде де патша жасап патшайым ойламайтын жат жайын айыппұлмен шешеме міне басым қақтайын қорқытумен келеді үнсіздікті дәріптеп қайда батыр кешегі айтатын зарын әріптеп бостандықтан не пайда оқпен жапса аузыңды азаттықтан не пайда төзім бітті таусылды қорықпаймын өлімнен айырылмаймын төрімнен жерім үшін қаншама бабам қаны төгілген керек емес патшасы өз халқына бойламас керек емес елбасы өз халқына ойламас исатайша айтайын махамбеттей байқайын естеймісің халқыңның мұңлы зарлы айқайын қорықпаймын биліктен белсендіге киліккен елін жерін қорғайтын көрінеді биіктен шығып жатыр сүрелең назды жүрек күйіктен оянайық қазақтар көлсейік билікпен ерлігіңді мақтан етсін ел бүгін белге байлап тәуекелдің белдігін белсенділер ақиқатты айтпаса ойлаушы еді сенен басқа елдігін өткізсе де өз өмірін шерменен белсенділер ел үшін терлеген қазағым деп белін буған ер, ерлерді құзғын билік босатыңдар түрмеден иә қазақ бауырларым әр қазақ менің бауырым әр қазақ менің жалғызым деп осындай елім жерім деп жатқан қаншама азаматтық белсенділерімізге саяси тұтқындарға бостандық талап етемін бостандық бостандық бостандық бостандық Ементтар, ұят бар ма сендерде неге қорған болмайсыңдар елдерге бұл қазақтан не жамандық көрдіңдер қойсаңдаршы тиіспеңдер халыққа Ементтар жетеренді жетер енді тоқтаңдар халық байғыз жасап жүр ғой жоқтан бар халық байғұс жасап жүр ғой жоқтан бар бейбақ елді қинай бермей одан да жемқорлар мен сатқындарды соттаңдар ей собырлар жүректерің тас болар еріккеннен жүрген жоқ қой басқалар белсенділерді сендер ұрып соқсаңдар бұл қазаққа не істемейді басқалар иә қазақ бауырларым намысты болайық рухты болайық алға қазақ елі оян қазақ жастары оян қазақ үлкен кіші кәрісі өлшеулі өмір біткенше көрге басым кіргенше мен халқыммен біргемін алға қазақ елі алға алға бауыржан қосыла ма жоқ жоқ белсенді бала белсенді қазақ елі оянайық әрбіріміз қашанға жатамыз үндемей осылай қазақты қазақ соттап жатқан кезде жатамыз ғой осылай тұрмай орнымыздан все завершилось Sure.